Всем привет, это я Рома 2006. Сегодня мы будем продолжать играть в Майнкрафт. Я не снимал, конечно, на камеру. Ну, не на камеру, а не снимал. Вот я тут много чего еще сделал. Просто скучно было дома сидеть просто так. Я тут вот это сделал через гору. У меня почти целый стак железа. 50 с чем-то. Вот. Вот так вот я сделал. Наверное, видно. Сейчас. Там вот сделал, вот сделал. Сейчас. Брать, брать. Вот, потом вот так вот сделал еще. Вот сундук. Вот пещера тут. Ну, я выкопал вот эту вот вот это выкопал. А вот я зуб был, был, конечно, но я, пожалуй, закроюсь. Мало ли, зомби еще зайдет сюда или крипер и взорвется. Так. Сейчас уголь сюда положу. Вот, 55 штук железа. Так, я вот, я, наверное, сейчас сделаю топор железный. И много чего, короче, железного. Так, у меня нету дерева, досок и дерева. Так, две железных. потом, наверное, один топор. И меч. Вот так. Сейчас за деревом пойду. У меня почти все сумки переполнены. Это плохо, придется много делать. Так, сейчас пока ночь. Поспим. Сорок яиц. Ладно, пошлите. поблизости вроде... А, вот там дерево есть. Деревья. Так. Как-то странно. Криперы нету, никого нету. Сейчас посмотрю. Сложно стоит. Не понял. А, вот они. Я путь сделал, потому что я, когда умер, возвратиться не мог. Ну, найти свое жилье. Ладно, не достаю. так, наверное, дерево, дерево сделаю. Сейчас мы крипера убьем. Ну, я. Так. Я обычно так крипера убиваю. Ну, вот, раз не получилось. 40. Так. Это 51. надо 64. Так, это дерево срублю еще. Так. Так, быстренько. Ладно, айдайте. Ну-ка, миллион жильца, как я быстро убиваю. С одного удара. Или он больной был? Да, больной был. Три. С трех ударов. Раз. Два. Ну, Раз, два. Ну, если вот эта штука там полная будет. Ну да, сдох. Так. Так. Что-то не нравится какого-то. Ну, мне бы тоже не понравилось, если бы меня заперти выдержали. Ладно, идите. Так, сундук. Некуда положить это. просто. Три. Четыре. Ну, почти пятый, короче. Сейчас надо сделать сундук. точно нам нужно есть. Так. Ясно. Топор пока сюда положим. 8 места сделаем. Так. Что сделал? И сделаем вот туда лучше. Я лучше еще положить. Вот так. Кирка. Опа. 去 лестницы нету. Так. Я лучше вот так вот сделаю и унесу его туда. разница. Поиск лак. Ладно, пойдет. сейчас мы пойдем. Так, уже зомби. Вот они. Иди сюда. Э, сюда иди. М -м пожалуй, здесь или где-нибудь. так вот пойду. Блин. Да, так вот пойду. Лучше в две капель вода, чтобы не упасть. О, железо. Что-то в последнее время железа так много становится. Так. Не видно ничего. Bitti. Geliyorum. я... Блин. У меня в другом будет лежать в сундуке. Наверное, все там... Будут лежать всякие кирки там, лопаты, мечи. Больше ничего. Наверное. Так. Тут отсеркиваю. Походила сейчас ночь. Да, сейчас ночь поспим. Так. Так. Сейчас сделаем мечи. Или топоры. Лучше ну, топоры сделаю. Так, так, так, так, так, так. Без топоры деревянные девочки. Так. Сейчас пойдем зомби убивать. Самое главное, чтобы они меня не убили. Так. Где зомби-то? Или он в пещере был? Тут вообще никого нету. Кстати, я знаю, куда я корову спрятал. Так, э, тут нет коровы. По-моему, я спрятал эту корову. Да, вот она. А чё, из нее кожа, что ли? Не выпало. Ладно, пойдем на гору. Блин. Там я был. еще? А, вот. Вот корова. А свиней, наверное, с одного удара. А, нет. Тоже с двух. Да не обижу вас. Зря у меня морковки нет. Кстати, тут где-то зомби. Ну, не пойду. Вот а умру еще. наконец-то. Так, еще там крова. Хотя бы еды побольше будет. Лютый. Ну, так. Туди. Сейчас ночь будет. Курица. Курица с одного вроде. А, нет. Ты что, обалдела? Так. Вот в эту пещеру я потом пойду. Опа. Так. Таймер закрыл. Но я закрыл. Ну, нету. Это 15 яиц. Обалдеть. Все проверим. Блин. Серьезно, только один. Где? Блин. Красивый бич. Иди сюда. А, у меня меч есть. Да блин. С ним ничего не выпало. Ясно. В ту пещеру, наверное, в следующей серии пойду. Подписывайтесь, ну, до свидания, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.